está listo el traje para los grados. Pantalón, ya lo terminé. ¿Te lo vas a medir? Ay, no más, no, yo ya voy para la calle otra vez. Más bien, cuando venga, ¿sí? ¿Y vos para dónde vas? Ah, para donde mi tía, no es que ni siquiera le he podido invitar a los grados. No iba ahí pues como a las 5. Ah, sí, más, sí, yo quería ir a las 5, pero es que como mi tía está allá, voy a aprovechar tiempo con ella y además vea que no la he visto desde que se fue de acá. Yo no conozco la casa tampoco. Entonces voy a ir, si Hágale, para ahorita hablamos, ¿sí? Ah, bueno, hijo, mucho cuidado por ahí. La bendición. Buenas, ¿cuán vas? yo vengo para de mi tía, que llama Estela. ¿Mi tía? Mi tía, la chingada Parce, no, yo De que se rompió el pacto con los piros. nadie para por la esquina. No, no, parce, yo no soy de vueltas raras, parce, yo... Es pues, pan de la papanita, eso está muy raro. ¿Pan de la pa? Sí, sí. Man, yo no soy de ningún compa, en serio, créame, déjeme ir. va a hacer matar. Después. Pues, pues, no, yo, voy, para que no haya nada, para que vean que yo estoy diciendo la verdad. Pero pues, hágale pues, hágale pues, hágale pues. Ey, ¿sabe qué, papá? Pillamos un chino toizazo por el barrio, yo nunca lo había visto. Muy igual. Pero ya cuando la tía... ¿De qué cómo es usted, pues, piro? ¿Nos iba a meter al barrio qué? No, no, no, no, no, señor, vea. Yo, yo venía para donde mi tía, mi tía vive aquí en el barrio de ustedes, se lo juro, se lo juro. Sí, muy pisado, eso mirando para todos los parceros que le perdió por acá, pues. No, no, parce, vea, en serio, mi tía vive acá, ella se llama Estela. Si quiere van y preguntan por mí, yo me llamo Kevin, yo, yo no soy de ningún combo. Ey, apá, ese chino está como muy raro. Filo, andate para donde la cuchibarbi aquí de allá dos cuadras del puente. A ver si este huevón se está hablando la verdad. Pregúntale por él. Vamos a ver si se salva de pronto. ¡Ey! Recostal, andate detrás de Vilo y campaneando en la jugada. ¿Sabe qué, papá? Ya no había nadie, yo fui pepa ni chimba. ¿Cómo así que no había nadie? Si me llamó, a está. Quédate quieto, maricón. Eh. La billetera. La billetera, hombre, que le estoy hablando. vamos que llama Kevin. Préndalo, a ver. Que lo prenda hombre. Hacele pues. Rápido, mijo, que no tengo todo el día. Así, ya. Ya, fan. ¿Quién es Ana María? Es una amiga. Álvaro. Compañera de la universidad, yo me voy a grabar con él incluso. Camilo. Él es mi primo. Mm, ay, ya le dicen primo. ¿Viste, Estelita? Ahorita hay un pelado tocando a tu casa. Boba, ¿en serio? Ay, ese era mi sobrino. Hablamos después. Espero que me estés diciendo la verdad de todo, huevón. Más te vale. ¿Quién es Estela? Estela es mi tía. Para allá iba, para allá iba ahorita. Esa es mi tía, llámela, llámela por favor y me suelta, ¿sí? Llámela, ¿sí? ¿Qué dijo? Navidad con regalos. Hmm. Vamos si es verdad y si no te quiebro. Señor, escúcheme. Se lo juro que esa es mi tía. Por favor, llámela llámela y se da cuenta que yo soy el sobrino, llámela, por favor. Al escándalo, pues, mariconcito. ¿Qué tal que no le estuviera pegando? Estoy llamando. Si es mentira, te mato. ¿Sabes qué, hijo puta? No viste pa' más. No viste pa' más. Dilo. Dame pa. Con este piro y me la das piso sin mente ya. De una. Hoy ya tengo gonorrea. Hoy es gonorrea que no tengo todo el hijo puta día. falso Cambia por pisar donde no debes de la muerte no puedes El peligro está donde menos lo imaginas Ni siquiera te protege cuando al salir tu madre te persina No sabes qué te esperas al voltear en esa esquina Pasaste una frontera de la cual nada sabías Y no importa que no seas nadie o incluso si visitas a tu tía Y quién pensaría que al salir de tu sector alguien te interceptaría Pasar sin saber ya te creen enemigo y desaparece sin haber testigos Un problema que no es tuyo pero pagas los errores Una guerra espiada entre los sectores Al pasar sin saber ya te creen enemigo Y desaparece sin haber testigos Un problema que no es tuyo pero pagas los errores Una guerra espiada entre los sectores